Šogad Latvijas bankai aprit simts gadi strādājot Latvijas valsts labā. Un tas ir tāds fantastisks, nozīmīgs punkts, lai būtu gatavi nākamajiem simtiem. Nacionālais mākslas muzejs šogad mums ir devis lielisku iespēju vienkopus redzēt izcilu mākslinieku lieliskus pasaules līmeņa darbus. Visi šie darbi stāsta par vērtībām, kas mums ir svarīgas. rodas priekšstats par to, kas simts gados latviešiem ir bijis svarīgs. Un to, kas ir bijis svarīgs, Latvijas banka latviešu uzdevumā ir patiešām iekalusi šajās monētās uz uh, neierobežotu laiku. Un ir tapusi šī izstāde, vērtību zīmes. Izstāde, kur mēs runājam tieši par šiem simboliem un par to, kas rada šīs izpratni par vērtībām un kas ir būtisks un nozīmīgs. Mūsu izstādes mērķis un ideja arī bija runāt par to, ka laika ritējums ir mūžīgs. Un šīs te lietas, pagātne, tagadne, nākotne, vienmēr ir vienots vesels, tāpat kā paudzes. Un eh, svarīgs ir, eh, aspekts bija iesaistīt sabiedrību, iesaistīt jauno paudzi, eh, jo, jo monētas parasti attēlo pagātni, bet mums jādomā par nākotni. Un tad tapa tas ārobjekts, eh, kas, kas, kas, kur mēs redzam, kā jaunā paudze redz nākotni.